あなたのその胸の中して Let's fan peace まで行こうぜ良い子だけも変える天国じゃと思いきれない I love you けなしてうなって笑ってくれまよね Don't let me life in the first t i first time